sabes de onde vêm os Etchimals? E ovos tão pequeninos! O que é que estará lá dentro? Descobre a 26 de dezembro. Etchimals, da Concentra.